ያድርገው እስከ ቀድሞን ዛሬ ነው ቀኑ የእኛ ሙሽራ ደስታን የሚያይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ዩት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ሙሽራውን የእሱ ሕይወት ፍቅር ብቻ ይሁን እባክሽም ወደ ደስታ እንጂ የትዳር ኑሮ በትዕግስት ልመቺ። አይዞች ሙሽሪት እንሸኝ ሂጂ፣ አይዞች ሙሽሪት እንሸኝ ሂጂ። አላህ እንዳዘዘሽ ታዛዥ ሆነሽ ለሱ አንተን ፍቅር ስጣ ታሳነሰ ከሱ እሷን ያገኛት ፈቅዶልን እሱ የትም አትደርስም ካስፈለት ካትከሱ የትም አትደርስም ካስፈለት ካትከሱ ማሻአላህ በሉ ትዝጊ ስታዩ ላድርገው እስከ ነጥሩ በላጩ ነውሱ በዱንያ ባሄራ ጃነማልለት በራሱ ለኩራ አንቺን ባልሽን አታብልጭ ከሱ መመለሻም የለም ካልሆነ ወደሱ መመለሻም የለም ካልሆነ ወደሱ እየሰራ ደስታን የሚያይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ይዩት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ዛሬ ነው ቀኑ የኛማ ሙሽራ ደስታን የሚያይበት በትዳር ሊኮራ አቤት ይዩት እስኪ ደስ ሲልበት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ማሻላ በሉ ፈጣሪ ነው እሱ ለትዳር ይሆን ዘላቂ አድርገው እስከ ደከሞን ማሻላ በሉት እስኪ ስታዩ ባረከላ በሉት እስኪ ስታዩት ጀማሪ ነው እሱ ለትዳር ዘላቂ አድርገው እስከ ደከሞን ማሻላ በሉት እስኪ ስታዩ ባረከላ በሉት እስኪ ስታዩት ጀማሪ ነው እሱ ለትዳር ይሆን ዘላቂ Maria.